როცა ვიცი რა არის ბიჭი მომწასა მიყვარს და ყველა და ყველაფერი მეუბნება რომ ეს ესე არ უნდა იყოს ანუ ვერ წარმომედგინე რა ბარიერი შეიძლება და ყოფილიყო რომ ეს აქ ეს აზრი შემეცვალა და არ ვიცი უცებ ცოლი მომეყანა და მყოლა და შვილები ასე გამოდის რომ ამ სახში დაიბადე კი აა შენ შეიძლება გავიზარდა კი 5 წლის ხარ მამა რა გარდაიცვალა. რო წავიდა ომში დედაშენ წინააღმდეგობა. ყველა წინააღმდეგი იყო, მაგრამ ნუ აი თავი გაიჯარა. სად მოხდა? ტამიშთან. ტამიშთან. დრინკორ საერთოდ არ ვარცხებობდით რა ანუ საერთოდ არც კი გაღიარებდნენ რომ გარცხებობდი ეხა გეუბნება რომ სახში რაც გინდა ხო მე მე იყო რომ სახში რაც გინდა ის გააკეთე რა და ჩემი თვითონ დავნება რომ თუ გინდა რომ თოჯინები თამაშო ანუ აი ითამაშე Thank you. პირველი რაც გითხრა მე ჩემს ძმას იყო ეგრო არ ინერვიულად ბავშვებო მამაცმები ვიქნები თქვენი და დედაც ჩემს გარშემო ბევრი ადამიანი ფიქრობს იგივეს იქნებოდა აი ეს ეგრეთ წოდებული კანონი ლგბტ პროპაგანდის შესახებ რომელიც ინიცირებას რაღაცა სადღაც ინტუიტიურად გზნობ რა ეს ხელისუფლება აპირებს არა მარტო ხარი დაგიჭერა და შენ გვერდზე იყო, არამედ წერილიც გამოაქვეყნა. უცნაურია, მაგრამ ალბათ დედებს ეუბნება, რომ უბრალოდ გიყვარდეთ თქვენი შვილები. ერთ-ერთი ჩვენი უბნელი ბიჭი იყო ჩვენთან სახში მოსული. და უცე მეუბნება ეგეც რაღაცას, რომ მივხვდი არა სპასობნი კაცი ყოფილა. <laughs> ასიანი თავისი მასშტაბის და პოლიტიკის გათვალისწინებით აღმოჩნდა ის ადგილი, სადაც გელი დაკრავ. მართლა. შესაბამისად, ეს იგი coming out-ის არ გაგიჭებდა.